घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी राठौर अभी तक आपने कई तरह के जूते देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जूते के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल होंगे आइए जानते हैं क्या है इनकी कीमत लो जूतों की दुनिया में भी नई क्रांति हो रही है जी हाँ नाइकी के द्वारा स्मार्टफोन से फिटिंग कंट्रोल करने वाले एडेप्ट जूते लॉन्च किए गए हैं जिनकी कीमत है पच्चीस हजार जी हाँ पच्चीस हज़ार में आप यह जूते खरीद सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसे ढीला या टाइट करने के लिए आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है यह काम स्मार्टफोन से संभव हो जाएगा नाइकी एडिट नाम के जूते की कीमत 350 डॉलर यानी पच्चीस हजार होगी और फिलहाल इसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है अभी तो इसे बास्केटबॉल मैच को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है लेकिन भविष्य में इसकी